Conseguí una beca para irme a estudiar a América. Hace nueve meses cogí un avión y salí de Europa por primera vez en mi vida. Pero me llegó un correo y sin otra opción empaqueté mis cosas y no pude decir ni adiós. Desde que pisé la tierra de la libertad, quise que llegase abril para poder cantarle a mi nueva gente esta canción. Pero tras dormir en casa, el 28 de marzo, dije, ¡Qué lejos esta canción es para mí. O más bien, para ella. Este abril y aún estás en Nueva York. y viste que la gran función diera ese lado. Convivir no fue tan fácil al venir de un sitio como lo es va, tan blando y tan frágil. No parece muy normal ha sido radical. No soporto verte más allá del charco, sigues siendo mi mitad. Mes de abril y aún estás en Nueva York. Te fuiste con tanta intención que nadie dijo nada. Tal vez yo, iluso ciego, ambos. No fui capaz de ver tu adiós como algo muy pensado. No parece muy normal, el dolor es raro, siempre ha sido radical. Yo soporto verte más allá del charco Sigue siendo mi mitad. Ya no puedo ni imaginar tu cara de miedo en mí y tú, tú sola fuiste capaz todo este tiempo a sido radical. No soporto verte más allá del charco. Sigue siendo mi mitad. No soporto verte más allá del charco. Sigue siendo mi mitad. Ah, ¿Qué puedo decir? Ya llevo dos meses en casa. Definitivamente esta fase del universo está siendo muy difícil para todos. Yo todavía estoy mal. ¿Puedo preguntar en qué fase de la nueva normalidad se pueden volver a ver a tus amigos que están al otro lado del charco de vuelta? Porque no pude darles un abrazo de despedida. Jamás me había imaginado lo difícil que podía llegar a ser dejar una vida a la mitad en tres días sin saberlo previamente. Todo lo que esté más allá de nuestra mente no lo controlamos. Y la incertidumbre siempre duele. Pero sí que creo que hemos hecho bien. No solo hemos reorganizado nuestra nuestras vidas, pero es que además hemos reorganizado nuestras prioridades. La gente se ha decidido a cambiar cosas en su vida, a su alrededor, y eso no puedo evitar que me haga feliz. Soy una optimista y me ha dolido estar estos dos meses mirando hacia atrás cuando yo lo que hago es constantemente estar mirando hacia adelante. Es como un dolor de cuello constante, pero en el pecho. Como no paro quieta a la semana o dos desde que llegué, pues me hice con una guitarra y he estado aprendiendo a tocarla. Este cover podía haber salido <laughs> mucho peor. También he metido muchas horas. El cover es de la canción Abril de evento. Le he cambiado la letra, lo siento, pero no lo siento. Y quien me la enseñó fue Bryce, que también me pasó los acordes, así que seguidlo, que es un buen fotógrafo. Mis queridas bailarinas son Hannah y Kaylee y os dejo sus canales en la descripción. Maddie también tiene un canal de cocina y Lorelai de plantas. Si es que soy una terrible influencia. Yo soy bicho y a ti te toca decidir. ¿Me seguirás la pista?